saudara hari ini memanfaatkan suasana distancing atau di rumah aja saya menggunakan waktu ini untuk berada di kebun sekarang siap-siap sama suami atau dengan paitua mau menuju kebun ini paitua masih di mana ini paitua Tepat sudah. Persiapan alat transportasi si kuda putih standby di halaman segera dikendarai oleh sopir atau pengemudi Mama Ipa. ini di halaman rumah sejuk-sejuk pohon pala pohon lansa juga ada pohon kelapa pohon pepaya advokat pohon pepaya yang sudah masak ini banyak buah manfaatkan untuk nutrisi buah-buahan vitamin C ini Pak Itu so ada siap-siap berangkat cepat pakai helm dulu untuk pengaman mengendarai si kuda putih dalam perjalanan kurang lebih satu jam tiba di kebun desa Katana cepat ya mari ya let's go let's go sementara mengisi bahan bakar bensin untuk putih Oke, baru lanjut ini bensin bersama minimarket baru tiba di kebun kebun sudah penuh dengan tumbuhan rumput yang tinggi karena ah, so lama belum datang-datang di sini. Nah, Ay, gunung. Api. Bakaran. asap buat api untuk pengasapan biar nyamuk unggas lari semua hmm. ah, angin sepoi-sepoi segar bugar Ini satu pohon pala buat tangan Mama Ipa. Subur, sehat, cepat tumbuh jadi besar dan berbuah. Para panggilan untuk di kebun. Ini kebiasaan orang Tobelo ini. Di Kobong. Coba lihat situasi suasana di kebun. Bakar-bakaran. Sambil istirahat. Memang mantap ini. Sudah hampir satu tahun. Cara datang membersihkan akhirnya soba hutan tapi ternyata masih hidup juga tanaman pala yang satu ini juga rajin-rajin eh itu bikin bersih ini untuk jaminan hari pensiun saat pensiun di hari tua daerah cari tempat Basomban kebetulan dapat orang pe kobong ada para-para ini di bawah pohon para di bawah para-para Abang Ipa berteduh dulu Basombar berlindung di bawah para-para atau tempat pengasapan kelapa untuk kopra pembuatan kopra ini si putih parkir di luar dulu biar mandi-mandi air hujan sambil menunggu ujang berhenti parkir dulu di bawah para-para orang tua para-para biar tidak kena ujang oh. <laughs> asik hujan mudah-mudahan segera berhenti dan dua orang lanjut balik kampung Bali Bali di rumah santai sejenak di bawah para-para kalau hujan berhenti barulah lanjut oke okay. kalau lockdown di kebun sehari ini mau kembali ke rumah dengan selamat puji Tuhan ternyata caranya dengan motor putih ini sangat menolong buat saudara kalau orang buat saudara belum punya yang lain atau belum belum memiliki mobil buat saudara nah solusi yang paling mudah, murah, meriah motor beroda dua. Ini sudah lebih dari cukup, Pak Saudara. Oke. Masuk rumah. Dan beristirahat. Tapi sebelumnya Pak Saudara jangan lupa like, komen subscribe share dan tinting tapi ya